de que mon pare tenien finques, dins el meu cap, per exemple, ja era com un fet de que jo havia de fer això, perquè m'agradava fer això tots els tres cementers convergien a un punt on hi havia l'aigua. Si deixaven aquella terra descansar dos anys, en el tercer tornava a produir. És que per criar un bé has de tenir un llibre de família de sa mare i el dia que va néixer, quasi, formatjam, feien embotit, estivada, melons i síndries, tomàtiques i tot això. La xivada sí o sí ha de ser xivada Menorca. Feim el mercat a Ciutadella el dissabte matí, perquè no n'hi ha d'haver de futur.